要出行、要订盟、要签订合约都是非常适宜的，甚至针对如果您有想要请神，您要去购买一尊这个神像，或者是你有自己一块木料想要在当天请师傅帮你刻制神像，也是很适宜在当天去进行哦。那么在当天也很大力针对安床、安机械以及交易的相关事项。 再来针对的是周三这一天，我们会迎接的是四离日，因此呢，逢到这一天的时候呢，我们要运用它的特性，针对，比如说我们想要改运，想要让自己身上的一些晦气、病气可以扫除，不妨可以透过盐浴的方式哦来做沐浴的除晦效果。同时在这一天也很大力，我们可以剪头发，比如说你要。 修剪我们的这个刘海啊，或者是鬓角啊、发尾啊，都非常适宜，也很大力，可以在当天剪指甲哦。好，那么再来呢，是针对的是周四这一天。那么在周四这一天，我们会在清晨的五点四十九分呢，会迎接新的节气冬至。那么在这一天，同时呢，也逢到了三元四降。 所以在当天是非常大力，我们可以帮自己开运祈福的日子。那么具体来讲呢，在这一天呢，我们可以运用八个模式来帮自己开运哦。请大家拿出你的纸张做好笔记。首先第一个事项呢，就是针对我们在当天呢可以吃汤圆哦，因为呢它象征了圆满以及如意，那可以帮我们去转运。 那么有一个要点就是，尽量呢要吃到红白这两个颜色的汤圆。如果您的国家呢并没有办法有贩售红汤圆，您可以自己添加一点这个红色的食用色素哦，到你的这个面团里面，它就会变成红汤圆咯。那么再来呢，也可以用我们讲的这个车菊的部分。 那么同时呢，就是红橘呢，这个也用一点点也是可以有这个染色的效果。那么再来就是我们这个红色，主要呢它是可以强化我们的这个财运、桃花跟人缘。所以如果你有要强化这个部分的朋友们，一定要吃红色的汤圆。那么白色的汤圆呢，它代表的是团圆跟圆满哦。所以如果说你有想要让你的业绩啊很顺遂的话， 记得我们的汤圆可有大有小，代表我们可以大小通吃哦。因此呢，记得在吃汤圆的时候，我们尽量给它凑个双数哦，才给好事成双，或者是事情呢都是双双对对的。那么再来呢，就是我们可以运用在当天的时候，看您是要挑这个上午或者是傍晚的时候，我们可以吃水饺或者是馄饨。 那么水饺的部分呢，是针对尤其是您刚出社会的新鲜人哦，它可以帮您旺财。那么针对这个馄饨的部分呢，是针对还在求学的这些呃同学们，那么它就是可以让你呢增加智慧跟考运哦。因为首先呢，我们水饺的形状很像元宝哦，所以它呢除了有这个财源广进的一个寓意在呢。 它呢也可以呢象征的是圆满，那么混沌的部分呢，它代表的是天跟地之间的一个交运的象征哦。 那么在阴阳交替呢，混沌不明之处呢，我们吃的混沌除了有转运之外，也代表是我们想要迎接一些新的能量。那么这对于一些准考生啊是非常重要的，因为我们需要长期的冲刺才能够有足够的元气呢上我们的考场哦。那对于这些不爱读书啊、学业不佳的同学。 不妨呢，家长就准备一碗馄饨给他吃，希望呢可以象征让他有这个馄饨初开哦，增长智慧的好兆头。再来呢，就是针对呢，在当天哦，尤其是在今年，在二零二二年哦，我们有犯到太岁的这四个生肖的朋友，比如说属老虎。 然后属蛇、属猴子以及属猪这四个生肖的朋友们，尽量呢要吃一碗这个猪脚面线来帮自己转运哦。因为呢，即便呢已经快到了年末，但是我们还是要防这个太岁呢带来的这个台风尾哦。所以呢，透过这样的一个呃吃面线的方式呢，来帮自己呢增运。 那么，针对家中有长辈的朋友们，请记得呢，我们也呢也可以买猪脚面线给父母吃哦。除了尽孝道之外呢，也是在帮我们的这个长辈哦祈求可以延寿除晦气，而这相当重要，因为呢，我们现在到了年末，已经在接明年的节气了，而明年呢是属于。 有闰月，而这闰月来得很早哦，就在闰二月，所以尽量家中有长辈的朋友们，猪脚面线哦，先准备好哦，然后用红包袋呢把它绑起来，或者是有放在上方一起拿给长辈哦。那除了可以让他们呢有可以除晦气之外，延寿，也还可以让他们呢感到非常的开心。 那么再来呢，就是针对我们在当天哦，呃，会建议一般的民众呢，哦，或者是比较体弱气虚的朋友，可以运用运用这一天呢，好好的进补哦，那可以让我们的这个整体的这个体气呢，可以达到比较圆满的一个状态。因为呢，我们都有说呢，冬至是进补，然后春天呢才能打火嘛，所以为了要在这么寒冷的这个一个天气里面呢，能够。 抵御严冬哦，我们呢就要消耗比较多的热量，所以在这一天呢，多吃一点高热量的食品来进补呢，是符合养生的需求的。那尽量用一些比较滋补的药材去炖煮哦，搭配排骨啊，哦，或者是说，如果你是吃素的，我们可以用各种各样的这个菌跟那个。 菇类呢，好来让我们可以养精蓄锐，帮我们补充我们的元气。那么元气足，自然呢人就会神清气爽。那么好运呢也就会围绕着我们，也不会感觉到自身有无精打采或是畏畏缩缩的状态。那么在当天呢，我们也很适合呢透过来帮那个长辈呢这个洗脚。 比如说，先帮他们泡脚，然后帮他们洗脚，再帮他们剪指甲，哈，来祈求呢，让这个家庭的运呢更有底气，而且呢更顺畅、更和谐。过去呢，呃，我们可能在去年的时候呢，是提倡呢让大家可以买新鞋呀、买新衣啊，但是在今年为什么会改了这个方式呢？ 主要是希望呢，可以借由这样的一个互动的模式呢，让这个不论是公婆关系啊，或者是呃这个亲子关系啊，都能够变得比较的和睦哦。而且呢，也运用这样的方式呢，可以让整个和谐度呢提高哦。好，那么再来就是呢，在当天呢，也是需要跟我们这个祖先呢，呃。 拜拜的，那么家中如果你是有安这个神明桌的朋友们哦，最适合呃祭拜的时间呢，在当天呢，尽量是在早上的晨时，也就是七点到九点的时候，好来祈求祖先呢，让我们的后代子孙呢能够兴旺。那么很重要的一点哦，因为其实呃这个古法呢，在过去周朝的时候呢，天子都会选在冬至这一天。 进行这个呃交际的典礼哦，所以呢，呃，基本上呢，我们在这一天哦，呃，因为日呢跟阳呢，他们会在冬至之后呢，这个白天呢会渐渐的变长，代表的是阳气蓬发，所以呢，早上祭拜呢会是当天呢就是我们祭祖的最佳的时间，所以老师会建议我们尽量就在当天。 逢贵的时间，晨时七点到九点哦，摆上这个成双的这个碗的汤圆在神桌上呢，来祭拜祖先哦，然后是供给神明哦，祈求能够庇佑我们子孙兴旺，家庭呢能够出入平安健康。那么再来就是针对如果您是单身的朋友，想要祈求姻缘。 这一天是非常大利，我们可以前往到有供奉月老庙宇的这个呃庙呢去祈求哦。那么我们都说冬至吃汤圆，它有代表的是善缘，也可以是一个很圆满的缘分。所以呢，未婚的你们呢，在这一天去月老庙祈求缘分的时候，记得一定要带上五色线哦，因为呢，我们的这个五色线上面的这个绿色呀、红色。 哦，还有包包括呃，它的这些其他颜色都是要象征的是帮呃我们的这个四方的这个呃缘分哦。那么四方的缘分来的呢，才能够帮你带来好的姻缘。好，所以呢，记得如果你的这个五色线上有绿色啊、红色、白色、黑色、黄色，那么就可以帮你带来。 东南西北中央啊，也就我们的这个木火金水土的这个呃属性的缘分呢，聚会到你周旁。那聚会到你旁边的时候，你就可以去慎选谁才是你想要的呃可以续缘的这个对象。那么如果我们有要到这个月老庙去呃祭拜的时候啊，特别要记得呢，我们可以带上几样祭品哦，比如说我们可以带汤圆。 那么我们可以祈求缘分的到来，让一切是圆满的。再就是一定要带糖果，那么呢才可以呢，呃，有一段甜滋滋的恋爱。同时呢，也要呃来甜一甜月老的嘴。那么鲜花呢，也会建议呢，我们要找已经是未开的，尤其是比如说，如果你是已经有爱慕对象的，你可以找一开的大一点的花朵。如果是你是还没有。 碰到心仪对象的，你可以找那个花苞已经差不多准备要绽放的那样的花朵，来象征你希望呢可以赶紧碰到对象，或者是跟你理想的对象可以尽快的开花结果。再来就是我们的这个五色的水果，尽量都是以圆形为主，这样代表的是一切可以圆满吉利哦。那可以的话呢，尽量背上有红枣，比如说。 呃，可以是干的干货，或者有些人他可能是说，那我这是茶包啊，可不可以？都是可以的哈，只要有红枣这个东西呢，就代表是祈求我们的姻缘呢，可以早点到来，早点呢顺利的进到下一个阶段。呃，那有桂圆呢，也会非常理想，因为它象征的呢，一切可以更加的圆满跟顺遂哦。 那么在祈求的时候，请记得要禀报月老你自身的名字，然后你住的地址，请以你居住地址为准哦。然后您的年呃出生的年月日时，您知道的是农历，就是说农历；您知道的是国历，就禀报国历，越详细越好。这样子月老他才可以帮你物色适合你的对象。如果你自己本身有想要的理想对象型，你也不妨可以说一下。 但有没有办法照单全收呢？就是另外一回事哦。那么我们就诚心诚意的祈求月老菩萨可以快速的赐我们良缘哦。那么要告诉他说，如果日后你真的有这样的一个对象出现了，那你就会奉上你们的喜饼、喜糖来答谢哦。不过切记，如果你有做这样的允诺，请之后记得一定要还愿，而且一定要说到做到哦。 那么我们就可以把您带来的这个五色线，或者是说你在这个呃庙里或是店里所执杯、允杯所可拿到的这个红线呢，系在我们的手腕上面，或者是如果你不想这么招摇，你可以直接把它放在你的皮包内呢，来增加喜气，帮你带来好的缘分哦。好，那么以上呢是针对呢。 在冬至这一天呢，我们可以帮自己进行的开运模式。好，再来呢，让我们来看一下呢，在当周的周五呢，我们会迎接的是乌兔太阴日。那么吉时呢，落到的是巳时，所以这也意味的是呢，在这一天哦，呃，要求子，或者是说你有针对有开运物品想要开光的。 哦，都可以运用在早上的七点到九点的时候呢，利用我们这个太阳升起的这个元气呃，这个磁场来帮你做一个这个开光加持的效果。不过它会比较偏是短效型的，但是也是不错的，可以帮自己加运的方式哦。 好，再来呢是针对周六这一天。那么在周六这一天呢，我们会迎接的是油或血脂的日子。那么听起来是不是乱可怕一把的？没有关系，至少我们在当天呢，还有逢到了岁禄跟天恩这两个星数来帮我们化解。所以呢，要特别提醒一下，就是在当天的早上的十一点，一直到晚上的九点这段期间，如果有在 外面活动的朋友们要特别留意一下，就是我们在交通上的安全哦。再来就是呢，在这一天的的这个时段哦，从午时到戌时的这个时段，都是很适合我们可以帮自己植福田做善事。比如说，透过可以去临近的捐血车去捐血，就可以化解这个油或血脂的力量。那也可以。 针对在当年度逢到任辛的影响的生肖的朋友们呢，可以减低它的一个负面影响。那么同时，如果您有进出这个呃便利商店啊，我们也可以不妨呢，把手边的零钱呢，随手做一下零钱捐，来帮自己在岁末的时候植福田哦。最后呢，针对的是周日这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子。 所以在当天呢，是不宜前往去庙宇做还愿的动作。当天同时逢到了大偷休日，家中有大型家具要重新摆放位置，可以做移动，不用择时。不过在当天是不宜翻动土壤的，因为当天逢到了月见土府日，所以要特别留意一下。在当天这个日子呢，是适宜进行的事项只有针对火化、进塔跟安葬。 也就是只有针对先人们适用，在阳世的人是不宜食用的，尤其是针对在当天是不利婚客的进行哦。呃，比如说，我们如果有想要这个呃下聘啊，或者是有要呃就是婚宴呐，都不宜在周日这一天进行，因为在这一天有逢到了岛加杀这个神煞的影响哦。 好，以上呢是当周重要的日课吉凶。接下来呢，来让我们看一下的是当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属猴子的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖呢，你们都能够心。 态呢相当的平和，那只要呢有一点点的收获，都可以让你感到相当的满足哦。而这一块的心情也相对的容易的感染到你周边的人。那么对于一些人事物的判断，在当中会非常的到位。所以只要你有收集到正确的讯息啊，然后再进行筛选，你手上的案子就可以顺利的进行了。那么在财务方面，还是要提醒你们要小心一下。 因为呢，即便在这个礼拜，你可能在投资方面呢会有赚大钱的机会，可是呢，也可能会因为你自身的投机取巧呢，会造成一些小损失哦，所以要留意哦。那么在当中，你们在人际的关系和谐呢，是很容易得到贵人相助的，所以不妨呢，在适当的时间点就应该要开口请求帮助哦。 再让我们来看一下，在当周其他生肖的朋友们又有什么需要留意的地方。首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于需要耐心交涉的一周哦。而这也代表是呢，在这个礼拜你跟他人的互动会增多，而且你想要与人交流的欲望会逐渐的变得强烈，会让你结识到不少的朋友。 那么这对于工作上或者是生活上是相当有利的。可是呢，你要留意一下，很多的沟通、协调、谈判都是需要时间的，所以你不要急着想要敲定案子哦，要先多聆聆听一下对方他们的需求，按照他们的这个需求呢去切入呢，对你来讲呢会比较能够增加这个默契感，那么合作的需求也相对的才会提升哦。 那么在当中呢，针对属老鼠的朋友们，你们身边的异性朋友啊，呃，会异常的活跃，而且如果你可以告知自己呢，呃，要有多一点的勇气去示好的话呢，那么就可能会让你们双方有多一点的机会可以再进一步哦。那么在当中非常适合跟家人多相处哦，除了可以感受到浓浓的亲情之外，幸福的感觉也会油然而生哦。 所以呢，有空档的时候呢，不妨哦，可以多跟家人呢相聚。那在空闲的时候呢，也可以多看一些侦探类的小说，针对提高你的分析能力呢，会是有助力的哦。那么在当中，我们要留意的天数，有一天是周一。而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是白菊花。 它是被选来献给在四世纪的中叶的罗马教主圣马克的花朵，在历调的历代的这个教，具有高贵气质的人选哦，所也因为呢他的关系，所以呢他的这个祝福之下就代表的是 nobility 高尚。 所以呢，受到他祝福的属老鼠的朋友们，在当中总会给人家有这种有超俗的高贵情操的感觉哦。只是这个脱俗的气质呢，很多时候都会被人家觉得你有一点高傲孤僻的感觉，因此异性可能都会不敢靠近你啊，他们会害怕会自讨没趣啊，不敢跟你表现心意或跟你交谈。所以这个时候切记，就要由你自己主动出手喽。 再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢是属于意志不坚的一周哦。而在这个礼拜，你可能会缺乏一些圆滑，那在表达上面容易会比较显得毛躁，所以呢要特别留意一下。这些情绪也可能影响到你正常的一个生活打理，或者是作业模式，会比较容易会丢三忘四，或是比较健忘。 最特别要在当天做好笔记，有什么事情呢？是代办的哦。那么在当中呢，建议属牛的朋友呢，在跟人应对的时候要多一点的慎重哦。有特别是跟异性的朋友，不然你很容易呢就会呃受到其的蒙骗，然后呢会间接的感到受伤哦。那么即便在当中，你们可能有机会在别人的面前啊展现你们的一个理财的知识。 可是也很有可能因为时间差，呃，而被别人错怪，所以记得，呃，不管你在展现哪一方面的一些专才的部分，都要说的清楚一些。那么在当中呢，不论是针对工作啊，或者是学生啊，你们可能都会对于所所在，呃，学习或是经手的事情呢，感到有一些厌倦哦，所以不妨呢，可以透过一些休闲呢，来让自己呢。 感觉放松一点哦，然后有一点点的清闲，来让自己可以重新调整步伐。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。而针对我们属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是葫芦花。葫芦花它被供奉给因为拒绝向异教的神祭拜而遭处刑的圣雅加尔迪斯哦。 所以呢，这个葫芦花的这个祝福之下，就代表的是 purity 纯洁。受到它祝福的属牛的朋友们，在当中呢，会让人家觉得你会一直一心无悔的去追求你所想要相信的事情。所以你在谈情感情的时候，也会是蛮痴情的纯情派。你会终其一生的呢，呃，一直望着这个对象，然后跟着这个对象。 只是呢，要特别提醒你们的是，你们所选择的这个对象呢，就特别要特别谨慎哦，必须要是适合他人的这个呃，视眼下的理想对象，才不会让自己呢感觉呢非常的不平衡哦。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周呢是属于华而不实的一周。 所以要特别的提醒我们属老虎的朋友在当中呢，千万不要只看表面哦，而虚浮不切实际呢，就很容易让你自己被打脸哦。那么在当中呢，要特别提醒你们，如果你觉得你面对困难，你会你就必须要显得更加的乐观跟勇敢，因为呢，你在当中其实运势还是相当的强盛的，所以问题呢还是可以很顺利的解决。 那么要谨慎的去运用你的一些业余的爱好来求财哦，以免你可能会有徒劳无功或者是一些损失的状况发生。那甚至呢，也有可能给别人留下画柄。所以这个部分呢，是在当周要注意的地方。而在当周我们要留意的天数，有一天是周三。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是红樱草。那么在莎士比亚东的故事当中呢？ 红樱草，它是象征还没有出嫁就死亡的处女，因为它还留在有冬天气息的早春开花，而且又不会结果实，所以呢，它的祝福之下就代表的是悲哀。那当然，这其实已经是一个相当古老的故事，而受到它祝福的朋友们呢，在现代呢是不一样的状况。只要你愿意呢，默默的努力向前迈进，你还是可以积极的。 去创开新的一页，可以展开新的命运的版图哦。所以当然呢，对于恋爱也是有机会创造出新的火花的。再来呢，我们要特别提醒一下，我们在当中要留意的天数呢，有一天是周三。那么针对属兔子的朋友们呢，我们在当中是属于要小心风波的一周哦。 因为呢，在这个礼拜呢，即便你的这个思虑在周全，处事呢再谨慎，啊，那尽量的不让自己去犯错误，但是呢，你还是会卡到行动力不足的这个问题，呃，所以会容易让你失去一些好机会。再加上呢，你在这个企图心上呢，又可能会蒙蔽你的这个判断力哦，所以还是要以小心为上策。 那么在这个礼拜，其实你的人和是比较缺乏的，所以呢，呃，工作的后援也会比较少，因此不建议呢去当出头鸟哦，才能够呢减少风波在你身边呢变成漩涡的一个状况发生。而在当中，你们要留意的天数，有一天是周四。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是弹指婆婆那。 而坛子婆婆纳呢？它是自然生长在田里、路旁的杂草，从春天到夏天开生着蓝色的小花。在它干燥之后呢，一方面除了可以治疗皮肤粗糙和喉咙痛的药，另外一方面在爱尔兰还会把它佩挂在衣服上来驱除厄运哦。所以呢，它的祝福呢也包含了除恶、protect from evils 的意味哦。 而受到他祝福的属兔子朋友们，就代表的是你会受到幸运女神的眷顾跟保护，所以请要相信你在当中的幸运，大胆的去走出积极的人生，尤其是针对人际方面的一些呼应哦。那么当然在感情方面也是一样的。那么你的大胆呢，要用对方式哦，才不会制造出一些刚刚讲的风波的问题哦。 好，再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在当中呢是属于等到回报的一周哦，而这也代表的是呢，在前一阵子呢，你们的这个精神的消耗力太大了，在这个礼拜终于得到你想要的 payback。那么在当中，我们的偏财运虽然不错，可是，一样不可以过度的投机哦。这个礼拜你们可以先呃，用自己的方式犒赏自己一下。 让自己呢，呃，可以呢重新呢感觉有这个 HP 加满的感觉。还有再来就是，当你在当中觉得无聊的时候，不妨可以跟家人啊或者朋友啊打打麻将啊，玩玩桌游啊，旺旺手气哦。那么如果你是有同居的对象的朋友们呢，也不妨就窝在家里一同看个电视，也可以在平淡中体验到一些不太一样的家的味道。那么对你来讲呢，也是可以从这个互动当中呢。 重新的得到一些能量哦。那么在当周呢，属龙的朋友要留意的天数有一天是周五。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花是烟雾花。而烟雾花，它是献给在西元八世纪初在荷兰传传这个布这个基督教的先驱者哦，威利。 普罗特的花朵，所以呢，他的祝福之下就代表的是 pioneer 先驱，而受到他祝福的属龙的朋友呢，也意味的是你们呢，总是跟着潮流走，随时都可以转变立场，变成另外一个人。因此，别人在看待你的时候，就会觉得你怎么对感情上好像有那么一点善变。可是，如果你是真的碰到那个让你想要全心全意、认真付出的对象的时候， 真的让你陷入真正的爱情的时候，你也会愿意去接受被互相约束的一面哦。所以，即便被约束，也请你要自得其乐，然后要记得要准时的去赴约哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在当周呢是属于因祸得福的一周，而这也意味的是呢，会建议你们呢，要用更开放的这个胸襟去接受他人的一个建议哦，尤其是朋友呢，大部分在当周是不会害你的，他们可以让你呢，用更客观理性的一个态度去看待事物哦。如果呢，在这个礼拜你会发现呢。 你比较有机会会有一些意外的收获，而这些收获很有可能都是去接收别人的成果，比如说别人已经进行了三分之一的案子，然后就转到你的身上来持续去 follow up 跟进行哦。那么只要你继续呃展现出你应该要有的气度，还有呢继续努力的去做，那么都可以有不错的成效。那么在当中呢，很适宜呢。 让自己有足够的睡眠，甚至会建议要增加睡眠来养精蓄锐哦，才可以让你在隔一周的时候呢，可以更加的旺盛。而在当周要留意的天数，有一天是周六。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是加拿大的秋麒麟草。那么自古以来呢，加拿大的秋麒麟草就被视为相当珍贵的黄色染料。 它的花呢跟叶子都非常适合用来染布。那基于这样的一个特性，所以它的祝福就代表的是 influence 影响力。受到它祝福的属蛇的朋友们呢，也意味的是你们在当中是属于很有影响力的朋友们。你的个性会能够展现出那个吸引人的这种魅力特质，而且个性相对的也会给人家觉得比较强势一点。 所以在感情上面的时候呢，你比较容易会牵动或是影响对方，也就是说，你是可以把你喜欢的对象影响造就成你要的那个样子哦。但是不要忘了，还是要让对方保留那一块他原始的原样，这样子呢，才能够让你呢真正的学会去接受他人哦。再来，下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当周呢是属于莫忘转念的一周哦。那么，因为呢，在这个礼拜你会发现，你们的喜好呢、厌恶会相当的分明哦。对于喜欢的人，你会非常的热络；而对于你不喜欢的人呢，你的反应就非常的冷淡，甚至你可能还会冷嘲热讽他们。但是呢，你可能会面临一些比较毒舌耳语的批评哦，请你都要记得要虚心的受教，而且要换个角度去看。 少一分的气，才可以让你呢，在未来的日子会有多一点的底哦。那么也会建议你们呢，在当中呢，呃，在使用钱财的部分呢，不妨可以呢，把它就是鸡蛋多放几个篮子哦，这样子才比较呢，有机会，因为你呃这样的一个做法之下呢，给你带来其他的偏财。 尤其是针对如果你有投资在一些公益事业，那么日后获得的这个眷顾哦，会是更有机会的。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周日。而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是折菊。那罗马士兵呢，圣罗马努斯在牢里呢，他受到了圣罗。 罗斯的感召，所以他最后呢就改信了基督教。可是最后他却是不幸以身殉职，所以折局呢就代表的是这位士兵、这位圣人。因此他的这个祝福就代表的是 conversion 改变信仰的意思。那受到这种花祝福的属马的朋友呢，其实你们的个性是相当的淳朴天真，只要多留意一些，你就会发现你是蛮具有过人的资质跟勇气。 只是因为你在感情可能呢之前受到了很大的伤害，或者是有的受到一些挫折，所以你总会不好意思，或是不敢相信真爱就在你身边，不敢去抓住真挚的感情，不敢去面对自己内心的渴望，所以请务必要相信自己多一点哦。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在当中呢是属于要借力使力的一周，而这也意味着是会建议你们要眼看八方，耳听四方哦。那么这样子呢，才可以更加的了解时局哦，才有力判断，让你跟车一路顺到年底。 那么在这个礼拜，其实你们的精力是相当旺盛的，即便有很多事情要处理，你也是可以很轻松应对，处理的相当的井井有条，财源蛮顺畅的。尤其是针对业务开发者，可以不妨多联系一下老客户，就比较容易会进单。而且在这个礼拜偏财运也是相当不错的哦，呃，中乐透的机会是蛮高的，不妨呢可以小小的买个几张来试看看。 那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周二。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花是柠檬花。那么高鲜度的柠檬是维他命 C 的宝库，所以在过去英国的船只，他们都依法律规定，必须要储存柠檬汁供应给船员使用，才预防他们得到坏血病这件事情。 但是因为榨过的这个柠檬汁，它是非常容易腐败，而且如果它没有新鲜的话，就不具任何的意义了。因此呢，柠檬花的祝福就代表的是新鲜 （fresh）。一旦呢受到它祝福的话呢，在属羊的朋友们就会在当周会给人家感受到剧情魅力，而且呢会相当受欢迎哦。 但是同时，你也会是同性嫉妒的焦点，所以在这个部分要多加的留意一下，不要呢，呃，抢了别人的锋芒，然后呢，得罪了人还不自知哦。所以在这个礼拜，你必须要在同性之间呢，呃，尽量的博得他人的好感，这个方向呢，要下一点努力喽。再来，下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当周呢是属于双双同调的一周，而这也意味的是，在当周呢，你现实跟理想呢会同调了。呃，不能说它完全同步，但是至少会往同一个方向去进行，而且你也比较不再困扰哦。而且这个礼拜你要学会去尊重跟聆听，那么贵人的注意呢就会更加的加分哦。 那在当周的困扰也很容易可以迎刃而解。那么在当中，我们的财运相当的旺盛哦，而且你很容易得到贵人的指点，总能够让你在一些虚拟市场上会有大的收获。所以，如果你本身就有涉猎在其中的话，不妨呢多聆听他人的指点。那么在这个礼拜，不妨可以邀约朋友一一起共进晚餐哦，会得到不错的一些讯息跟资讯哦。那么在当中要留意的天数，有一天是周四。 而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是锦葵。那么锦葵的果实，它具有落花生般的味道，所以它的别名又称为“妖精的起尸，还有“起尸之床”等等。因此，它的祝福之下也代表的是风味 （taste）。而受到它祝福的属猴子的朋友们，在这个礼拜会有一股不为人知的独特气息哦。所以你必须要。 让别人呢跟你深交后，或者是细细品尝之后，才会发掘出你的好，或者是你的内在哦。那也许一开始你并不是在众多的这个人里面呢会引起他人的注意哦，但是只要经过多次的跟你的一个交手跟接触，人家就会想要开始关心你，而且比较容易会滋生一些情感的情欲哦。 再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于满载而归的一周，而在当中呢，我们的运势相当的强盛，非常有机会在外洽谈中呢获得重量级人物的指点，所以请多多的把握。那么对于你的事业呢，在这个礼拜的发展呢是相当的顺遂的，而且还可以得到贵人的注意。 那么工作的业务量呢，在当周呢可能会比较可观一些，但是呢，我们只要带着感恩，然后再想着之后它所会给我们带来的果实，那么咬着牙也要把它完成哦。还有在当周会建议你们不要忘记整理思绪后呢，再重新的针对隔周做好你的计划哟。在当周运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花是黄玫瑰。而黄玫瑰在自古以来在园艺界一直扮演着相当举足轻重的角色。也就是说，黄玫瑰它堪称是花丛中的翘楚，因此呢，它的这个祝福之下就代表的是幸运 （Good Fortune）。 而收到这个花祝福的属鸡的朋友们呢，通常也意味的是你们在当周运气是相当好的，不用花费太多的苦心啊，或是努力，就可以帮自己开创一条新的业绩啊，或者是案子啊，哈，甚至是一个人脉。不过呢，这种态度呢，如果你用在感情方面的时候，可能就行不太通哦，因为会让你喜欢的对象会觉得你好像。 有脚踏多船的疑虑，所以在面对喜欢的对象的时候，请一定要加把劲，让对方确信你的态度是唯一的哦。再来下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当中呢是属于事事蓬勃的一周，所以这也意味着是你们在当中呢工作相当的出色，能力也会得到领导的认可，甚至呢有一部分的人呢会有机会得到提拔。 那么担任的职务虽然是副手，你想要转正呢，或者是要变成，呃，更加的这个可以提升你的这个专业能力的话，你就一定呢要多一点的进修哦。那再来就是在这个礼拜，你比较多的机会会穿梭在热闹啊，然后呃杂草的人群当中，所以呢有时候这种这个情境或者环境呢就会影响到你的心情。 不妨呢，就运用这个时间点来做一个切割。比如说，你们可以安静的待在家里看书，或者是说你到一个环境比较清幽的咖啡厅、茶馆坐坐，那么就可以让你呢重新的回顾这一整年度，然后思考新的一年度，让你呢可以想通很多事情，让你的内心呢重新回归平静。那也可以呢，会在这样的一个整理的时间点呢，有可能让你意外的呢。 逢到一些邂逅或者是意外的这个小确幸哦，所以在这个礼拜呢，不妨呢可以多往这样的一个环境呢去接触。而在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周三。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是紫罗兰。那么紫罗兰呢，它是一种盛开在五六月花，然后它是呈斜钉状的花卉哦。 而它的这个花气相当的逼人啊，虽然它是属于野生的植物，可是园丁很蛮喜欢把它种植在窗台下的，那借由这个风呢，把它的香味呢带入到了环这个室内里面哦。那么再来就是呢，在这个礼拜呢，受到它祝福的属狗的朋友们哦，你就有这种好像可以给周遭的人带来一种呃爽朗的特质，或者是说可以给团队带来一些新的方向的感觉。 因此呢，像，呃，在看感情的时候呢，纯纯的爱呢是比较适合你的，呃，那如果是有这种三角关系啊，或者是呃不适宜的婚姻的这种呃婚外情的关系呢，就尽量不要碰才是比较理想的哦，千万不要以爱情至上呢为理由哦，然后呢就去变成那个呃干涉别人感情的对象。 那么再来最后呢，我们要看的是属猪的朋友。属猪的朋友呢，在当周呢是需要多点干涉的一周哦。那么在这个礼拜，如果你想要有表现好一点，或者是有展现好一些的成绩呢，你就必须要使出你的看家本领。也许你要鸡婆一点，也许你要多管一些事情哦，也许你要插手很多事情，甚至你会觉得我有点在擦人家的屁股的感觉。但是总会在你的鞭策跟。 跟你的这个呃协助之下呢，可以让整体上会呈现更好的一个效果跟成果的，因此也可以让你有机会在当中呢名利双收哦，然后可以奖金入袋。那在这个礼拜，我们的贵人蛮多的，也有机会呢得到长辈上司的协助，所以请务必要好好的把握跟展现。而在当中，我们要留意的天数有一天是周日。 针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是皇冠贝母。皇冠贝母的花色虽然是以黄色或红色为主哦，但是当双色混合的时候，它的花瓣就会像夕阳棋盘的花纹。所以这种花一旦它在花朵中呢，呃，有出现，就会觉得诶非常的美丽哦。那么它的祝福呢，就代表的是。 呃，炫灿，也就是 gorgeous，呃，受到他祝福的属猪的朋友们呢，在这个礼拜呢，你们非常有夺目的才能哦，就是人家呢，就是会很想要把这个注意力啊转移到你身上，所以你要趁着这一股巅峰的时候，好好的努力啊，展现你的这个才华啊，或者是你的身段、你的各方面的优势哦，因为呢，毕竟呢，这只是一时的。 所以呢，要借着这一个运势的激发呢，来让你的才能被想要看到的人呢看到，要好好珍惜这个礼拜发光发热的机会哦。好，以上呢是针对各个生肖的朋友们在当周要注意的事项。最后，我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是我们属龙的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，会提醒这三个生肖的朋友呢，要多看到另外一半的优点，不要太吝啬的去夸奖对方，而且要用一些欣赏对方的眼神哦去看待对方。这样子你们双方都会感受到被爱包围哦。 而且呢，单身的朋友呢，在这个礼拜，你们的异性缘会超级好的，会有机会去认识跟你性格差异很大的人哦。而且你还有机会得到他们的肯定。所以呢，在这个礼拜，针对单身的女性或是男性呢，尽量用你的这个魅力的笑容呢，去提升你的恋爱运哦。 那么在当中呢，也非常适合针对已经有对象的朋友们邀约出来约会，透过跟彼此的这个沟通还有交流呢，有机会在当中让感情哦可以进展的更快速。那么恋爱的对象不妨就赶紧多安排相处的时间吧。 以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在上方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网连接，哦，来跟老师预约咨询。同时，老师已经开放了我们在二零二三年的新春点灯的报名，那么表格以及连接也在下方，请大家务必。 点过去看一下哦。好，以上呢是当周的讯息。祝大家圣诞快乐，佳节愉快哦！拜拜，我们下周见。